Vážení přátelé, přišel jsem do styku se skupinou Rekonstrukce státu. Jde tam o korupci a takové ty věci. Já se na to dívám trošku jinak. Já prostě bych tímto chtěl vyzvat všechny, kteří by mě nějakým způsobem chtěli skorumpovat, že jsem tomu otevřen. Prostě jsem připraven přijmout nějaký ten plateček, nějakou tu 100 korunku, že ano. Však on se to hodí, že chceme poznat třeba děvče na kávu. Prostě korupčníci tady sám. A jinak! Este este la la trebuie.